Hola, mi nombre es Paula Fernández, para los que no me conocen. Estoy muy contenta de poder participar en esta jornada eh, llamadas Temas Actuales en Bibliotecología, que se llevan a cabo en el Centro Médico de Mar del Plata, un sitio donde trabajé por más de cinco años. Estoy actualmente trabajando en el Instituto Cervantes de Budapest. Estoy aquí desde hace un año y medio en esta biblioteca, que es muy importante, tiene unos 21.000 volúmenes, comenzó con una colección inicial de unos 5.000 hace 5 años y ha crecido exponencialmente en estos años. Asimismo, la cantidad de, alumnos que vienen al instituto y la cantidad de gente que se matricula en la biblioteca. Nosotros tenemos una colección de 21.000 volúmenes, la mayor parte son en español, pero también tenemos una pequeña colección de títulos en vasco, en catalán y en gallego, que son las lenguas cooficiales. Eh, la biblioteca se llama Néstor Sábado. entonces eh, nosotros también mm, tenemos una colección sobre el autor y tenemos mucha bibliografía sobre Argentina, o que creemos que es muy importante por los lazos que nos unen con el escritor. Y en este sentido me gustaría presentarles en este momento al director del instituto que les va a poder hablar un poquito acerca de la importancia de la biblioteca dentro de la red, que son 72 bibliotecas, y mm, eh, en el lugar donde está inserta en Budapest. Déjenme presentarme también, Javier Pérez Razo, director, como ha dicho Paula, de este centro del Instituto Fernández en Budapest y como no es para mí un gratísimo honor eh, transmitirle todo nuestro afecto en nombre de todos los trabajadores del Instituto Cervantes, del equipo directivo y por supuesto en mi propio, en mi propio nombre. Sí, es un grandísimo placer dirigirme a ustedes desde un lugar, no diría mítico, pero casi, que es la biblioteca de Ernesto Sábato, que lleva por título Ernesto Sábato porque creo que rubrica de alguna manera este nombre, la obra, la trayectoria literaria y la obra y la trayectoria intelectual de, de Sábato, yo creo que de alguna manera rubrica esta amistad entre los dos países, entre, país, entre España y, Argentina a través del otro país, de Hungría. Muy bien. Em, también quería comentarles que el director estuvo hace poco en la, en la reunión de directores de todos los institutos Cervantes, y mm, aprovecho para preguntarle, me imagino que a la gente que está en las jornadas le interesará, si hablaron de la importancia de las bibliotecas dentro de esta red de institutos Cervantes a nivel mundial. Sí, nos reunimos todos los años los 72 eh, directores de los centros que existen del Instituto Cervantes en todo el mundo y sí, yo creo que, que, subrayamos la importancia que tienen las bibliotecas, por lo que decías tú antes y sobre todo también porque viene a consolidar esos pilares que, son la esencia, el alma, el tuétano del alma del Instituto Cervantes, de todos los institutos Cervantes. Por un lado la difusión de la, lengua, por otro lado la difusión de nuestra cultura o nuestras culturas, tanto de todas las comunidades españolas, que muy bien has subrayado tú antes, como de toda la comunidad hispanohablante o de todos los países latinoamericanos. Y en ese, en ese conjunto de actividad que tiene el Instituto Cervantes hablábamos de la importancia que tienen y que deben de tener muchísimo más en un futuro las bibliotecas mm, de los respectivos institutos Cervantes. Lleven o no lleven nombres de escritores o de intelectuales, en nuestro caso somos afortunados, pero en fin, yo creo que también lo ha señalado, la biblioteca es fundamental a través de la lectura también difundimos nuestro, nuestro gran patrimonio que es la lengua española. Vale. Muchísimas gracias Javier por participar en esta jornada y, y hasta pronto. Gracias a ti y gracias a todos los que nos están viendo. Muchísimas